seminario internacional de hoy día, que es acerca de eh, eh, sociedades multiculturales, nace del primer seminario internacional de pueblos originarios y su reconocimiento en el aula. ¿Por qué nace esta idea? Porque eh, hemos visto un cambio en la sociedad chilena, Hace un tiempo nadie hablaba del reconocimiento al pueblo mapuche, por ejemplo, y hoy día ya hemos visto un cambio, hemos visto harto activismo, pero queremos hacer que eh, este activismo, que este interés que las personas hoy están teniendo, tenga un poco más de sentido desde la perspectiva del pueblo mapuche. Y bueno, de esta idea... Eh, aprovechando la, presencia también del doctor Reiner, invitamos a otros especialistas de la Universidad de Concepción, en este caso hoy día tenemos a la doctora eh, Jean Simon y a la doctora Susan Foot, eh, para poder compartir con la carrera de pedagogía en inglés. Ahora, ¿por qué se quiso hacer esto en inglés y por qué para la carrera? Los estudiantes de pedagogía en inglés ya están teniendo una experiencia, eh, la adquisición y la enseñanza de una segunda lengua. Entonces, por lo tanto, a ellos se les haría mucho más fácil aprender mapungú y manejar las, herramientas para poder enseñar la lengua. Mi, mi, investigación ha sido en testimonios mapuches, análisis básicamente, y lo que voy a hablar hoy día eh, es de la poesía mapuche, pero también indígena, como entre distintos, eh, distintas sociedades indígenas hay mucha escritura ahora, mucha poesía, y como esa poesía se dialoga entre, entre los poetas. Y entonces una forma, voy a citar mucho... de poetas indígenas para dar la perspectiva desde, o sea, <laughs> desde em, lo indígena de, lo que se ha hablado hasta ahora, ¿no? Pero en las palabras de, los mismos intelectuales y, escritores eh, indígenas. Uno tiene que empezar de chico y ir planteando una igualdad de las culturas ya en la educación en general eh, podemos mirar, por ejemplo, a los asesores interculturales dentro de los colegios eh, bilingües. En general son como eh, un segundo nivel, no es considerado tan importante, ¿cierto? No como matemática, como la ciencia, como, es, como castellano. lo primero sería equilibrar ese reconocimiento y ir incorporando como algo que es visto como una riqueza y no solamente para las personas que son indígenas, porque actualmente es principalmente para, o está como normado para los territorios donde, o las escuelas, establecimientos donde hay una población significativa mapuche, por ejemplo. Eso tiene que tener mapudungun. Eso em, requiere que nosotros empezamos a pensar que somos una cultura, o que Chile es un país multicultural, de la riqueza de, de los distintos pueblos y ir reconociendo eso como, como parte de, de, qué significa ser chile In my talk, although I'll be focusing on South Africa, I hope what I'm going to say is going to have a meaning in the Chilean relations and in terms of the Mapuche people and um, people can use what I'm going to say to, to, to address uh, the Mapuche case. Bueno, él se va a referir en su conferencia a la, a la, educación intercultural en Sudáfrica y la va a comparar con lo que está sucediendo hoy día en nuestro país en relación con la nación mapuche. Eh, él considera que debe haber una educación intercultural no solamente para la gente mapuche, sino para todo el pueblo chileno. Bueno, yo creo que en realidad para cualquier persona que esté estudiando pedagogía eh, es sumamente importante estar relacionado de manera muy cercana con el tema de la multiculturalidad porque, bueno, como lo dijo la última exponente, profesora eh, Simons, eh, somos, o sea, todas las naciones actualmente son multiculturales, ya no existen conceptos como de una sola nación con un solo tipo de persona. Entonces resulta sumamente interesante para nosotros poder entender eh, como de repente a nivel teórico en qué tratan este, este tipo de asuntos, porque también eh, después nosotros tenemos que replicarlos en la sala de clase, entonces por lo menos yo en mi futuro eh, futura labor como profesora estoy interesada en ser lo más de repente integral, integradora posible y sacar un poco de la sala de clase ese vocabulario que es como de repente muy singular y como que excluye y volverlo más un lenguaje integrador. Entonces, por eso, a nivel personal me interesa empaparme lo más que puedo con el tema de, <clears throat> las naciones multiculturales y cómo poder implementar eso en el aula de clases. Entonces yo tengo la hipótesis eh, es solamente una hipótesis de que si los estudiantes de inglés están aprendiendo el inglés también podrían quizás aplicar estas herramientas o debido a tener la experiencia ya de enfrentarse a la adquisición de una segunda lengua, puedan también ahora aprender esta tercera lengua que es el mapudungun. Y poder también incentivarlos a ellos que en realidad están estudiando inglés, que es una lengua global, pero que ellos no pueden olvidarse de su identidad, que ellos siempre van a venir de Chile. Yo también soy profesora de inglés, pero mi identidad la tengo absolutamente clara. El inglés me ha servido mucho, pero la verdad es que lo que está almacenado en las lenguas indígenas no lo tiene ningún otro idioma.